खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे सौ साल

Thank you. I